interrompeu sua programação principal do eleitoral gratuito feito pela porcaria do Brasil. Eu não aguento mais engajar. Quer saber, Se encerra, por favor, esse comunicado antes que eu quebre esse estúdio. Se você está cansado da briga política, vote 11099. Eu sou o 99 Táxis, o seu candidato de sempre. Então, vote, pegador. Já! Tá embaixo o número. É aqui ou aqui? Só vote então. Por favor, vote aí se você quer um táxi mais barato.